Bismillahirrahmanirrahim. Uh, point dia dekat sini nombor satu. Mungkin yeah. uh, Zaki boleh perhatikan pada huruf Ra. Mm-mm. Uh, huruf Ra ni kadang-kadang bila kita takut nak stick lama-lama sebab dia akan jadi banyak getaran. Uh, okay. Tapi ada orang terlalu berhati-hati tu sampai dia tertinggal uh, tajdid. Dia tertinggal sabdu. Bismillahirrahmanirrahim itu kita dah dapat uh, sense ada ra tashdid ar-rahman ar-rahim tu ada ada problem sikit. Jadi kita hmm. nampak dekat tashdid saja. Ha, kita perasan dekat ra yang ada tashdid saja tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. ألم نشرح لك صدرك Alam nashrah laka sadrak. ألم نشرح لك صدرك Tentang qalqalah ni sifat yang yang ada pada huruf uh, dal pula saya nak sentuh sikit. Ada sughra, ada kubra. Jadi Mm-mm. bila dia ada beza sughra dengan kubra, bila dia namanya ada beza situ, walau dia sama qalqalah, nak nunjukkan ada uh, kaedah sebutan yang berbeza juga. Okey, bunyi dia macam mana? Bunyi dia dia langsung. Dia langsung saja. Jalan terus. Okey. Ha, laka sadrak sadr sadr. Nampak dia tak putus. Ha. Ha, dia qalqalah yang oh, dibacakan tadi tadi sadrak sadr. Oh. Ha, so jangan itu eh. Qalqalah tu. Jadi itu silap kat situ. Wa wada'na 'anka wizrak wa wada'na 'anka wisrak. Ah, hukum mat ini daripada semalam daripada hari tu daripada kita jaga tahsin first time kita bikin tu Syahid memang ramai orang tak boleh nak jaga konsisten dia punya mat. Dia punya hmm. mat tu mat asli dia kan itu sebenarnya dua harkat saja. Uh, mat hmm. asli ni mat yang basic kita panggil. Ah, dia satu harakat is fathah kasrah dhammah a i u ba bi hmm. uh, tapi dia ekstra harakat dia punya asli dia dia tambah satu lagi jadi dua jadi okay. ba jadi ba bi jadi bi bu jadi bu dua harakat saja nah hmm, hmm. wa wada'na anka wizrak Ha, tadi Akhi Zaki hmm. tadi, our brother Zaki dia baca wa wada'na terlebih. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك غمنا بعد أنقض نايس uh, rasa macam okey uh, cuma saya nak tambah dia punya bonus point sikit uh, ustaz almarhum ustaz kamarudin dia pesan oh, gunnah ni dekat uh, gunnah ikhfa ni dia special uh, ah, runah ni ada ada ada beza-beza tau uh, Zaki. Uh, dia dia tengok hukum dia terkait dengan hukum apa. So nak tak nak kita kalau tak belajar tajwid nanti kita confuse lah runah tu macam mana. Hukum ni ikhfa nama dia. Runah dia kena dekat dengan huruf yang mendatang selepas dia. kalau awak baca runah allazi anqadha uh, tak tepat. Ada runah tapi dia tak tepat. Uh, Kenapa? Tak tepat. Dia NG. nak bunyi NG tu eh. NG jadi tu tak nak tu. Betul. Ha. Jadi dia nak dekat dengan Kof. Allazi au au ah dia dekat dengan makhraj qaf yang tebal tu. Hmm. Ha. Allazi au qada au au lambat sikit nak masuk. Yeah, interesting. Lambat sikit nak masuk. Allazi angqada zahrak الذي أنقض ظهرك حروف ظ حروف ذل uh, apa uh, agak perlu diberi perhatian sedikit di sini tentang lidah letak dekat mana huruf ظ dengan zal ni yang mana huruf zal lidah tu di hujung gigi Ha, dia tak payah keluar banyak-banyak lidah Zah Tak hmm. payah Sikit je <laughs> Zah Dah sekali, dah sekali Dah sekali, sekali Zah uh, Macam mana, macam mana huruf Zal ni? Zah eh, Dia yang betul macam ni Sikit je oh, Ujung oh, sikit tinggi je Zah Zah Dan lembut Lembutkan Zah. jangan kasar-kasar Jangan kasar kasar ha. Bila dah pandai sebut Zah Awak tebalkan Zah Tadi tu jadi Allah Ah uh, dia dia dia makhraj dia hampir. Allah Hampir eh. Allah ha. sifat Za. saja yang berbeza فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Yang important dekat belakang ni, dua ayat Mana tu? terakhir. Ini perlu sangat beri perhatian pasal tadi dia sangat celaru bunyi dia. Bunyi macam farar, farar. Ah, macam ada dua rain atau Mm-mm, ada mm-mm. dua ra, farar, farar, tafau. Ah, ya ha, jadi kita nak biar dia um, satu persatu farag farag ha, yang kedua far rob dia tak nak far rob tak nak far rob tak nak dia macam tak dengar ra dia dengar rain saja atau tak dengar rainnya dengar ra saja kita nak pisahkan tu dengan baik-baik far far rob فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب